Hello, my friend. How are you？我跟你们说什么？因为我同你讲呢个就系我哋嘅绝绝机。呢个绝纸机咧好好笑啊！朋友送俾我嘅，你觉得冇乜用？后嚟佢送咗俾我，O K 咯，送俾我用咯，咁啊，呢个绝绝机有咩好用咧？吓，有冇见到？我我我我我我做俾你睇，呢个好痕。 itu ala ala vẫn chỉ tinh đầu là ngảo đầu là bí mân nè tinh đầu cả hậu hành hậu hành với đồ hồng nè đó là âm cho dịch đồ khó gì咁啊咁點做啦嚇？呢度就咁嘅。當你清潔嘅時候咧，攞條棉花啲鐵梳，咁呢度用乾淨鐵梳，嗱嗰張鐵梳拿嚟。如果你啊、呃、接到嗰、那個 ăn chân là phi xong đi trẻ nhập sinh này không biết rồi tải rồi nè biết rồi chạy tay rồi cắm chân đi tổng thế因为我试过两三次成功了啲文字啊啊叮你了咬你了很痒很痒咁你就用呢個方法 thì sao à, cái bánh chị ngáo tinh mèo ngáo rồi hầu xin khổ咁啊，然後你就將這個慢慢撕，暗瘡也可以這樣撕，撕它的毒出來。嗯，好像呢度嗱，撕它的毒出來，撕撕撕撕它，咁截截出來，嗱，截截定，咁樣，即係它能夠止癢，因為它個暗瘡咧，你可以。 抓住它的，快点数，数嚟咗之后咧，然后将啲毒咧完全撕出嚟，个暗疮或者蚊子叮你嘅地方就很快好噶啦。我我做一次，譬如说我诶，今天刚刚做了没多久，咁啊后来我就觉得，咦，真系做一次我已经好了啦，咁啊，然后那个冰块敷一下，嗯，即系我觉得。 个效果比较很快，因为主要咧能够将它的毒吸出来。我唔怕对你说，我我试过成功了先结佢跟你们分享，因为呢个本来就说，诶我嚟吸嗰种，嗯黑潮啊，今天里面就黑潮啊，所以我说。 吸黑球也是吸嘛，咁我要你，譬如说我可能很痒啊，啊里面有啊有毒啊，很没有逼出嚟啊，咁你用个手逼它，可能令到它受伤了，咁用呢个东西就没有呢个问题啦，嗱，就是这么简单，当你安装的时候，拿张铁丝或者棉棉花板啊，系咁坐一下，你安装嘅东西就可以撕出嚟噶啦。 當你用嘅時候係很簡單嗱，我呢度很人啊，人啊，咁啊我忍下啦嗱，我佢就嗯，我想大一點點也可以，最大也可以，放在呢度唔好動啊幾秒鐘，嗯、令到它後身撥上嚟，有拉沙，嗯，這樣逼上嚟先，然後將啲肚嗯逼出嚟。 很快好噶，我唔怕对手做一次好靓啦。不过我咪贪心，做多两次，然后拿一冰块，very good。嗯，好 OK，我正式你，接你啦，祝你们成功。